သူများလောက်မရှိတာကောင်းလားမရှိဘူးဆိုတာမျိုး စိတ်ပြတ်အားငယ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းရင်စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုဒီလိုတွေးပါမယ် ဒီနေ့မှာ positive attitude ပေါ့နော်ကောင်းမြင်စိတ်ထားအကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် positive attitude ရှိတဲ့သူတွေအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာစစ်တမ်းတွေအရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မြင်တဲ့သူအများစုလူချစ်လူခင်ပေါ်များတဲ့သူအများစုလုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေတဲ့သူအများစုတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ positive attitude ရှိတဲ့သူတွေများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ကဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကို တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဒီအခက်ခဲတွေဒီဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာအကြောင်းအရာဒါကိုလာဟုတ်လာမှာပဲဒါကိုတွေ့ကြုံရမှာပဲလို့သူတို့ကနှလုံးသွင်းနိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေမကလူချစ်လူခင်များသောသူတွေ performance ကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဒီလိုနေရာမျိုးတွေရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ positive attitude ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ကြမယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင် positive attitude လို့ပြောတဲ့ဟိုကအကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကို လက်ခံပါတန်ဖိုးထားပါကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားဆိုတာကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဥစ္စာဒီဟာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနတန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ်တန်ကျွမ်းကျင်တာဒီလောက်ရှိတယ်အဲဒီပညာရှင်ဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုငါကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အာတက်လှမ်းတာမျိုးလုပ်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကို့မှာရှိနေတဲ့အရှိတရားကို လက်ခံမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မှာတန်ဖိုးထားပါမယ်သူများလောက်မရှိရကောင်းလားမရှိဘူးဆိုတာမျိုးစိတ်ပြက်အားငယ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းရင်စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုဒီလိုတွေးပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ common နဲ့ result တွေကိုအာယုံထားတာပေါ့နော်တခုခုကျွန်တော်တို့စာမွဲဖြည့်တယ်ပဲဆိုပါစို့စာမွဲဖြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီစာမွဲကိုမဖြည့်ခင်တည်းကနေပြီးငါအောင်မှာဒီစာမွဲကိုငါ pass ဖြစ်မှာ အောင်မြင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရမယ်ဒီကိစ္စတစ်ခုဟာအောင်မြင်ရမယ်လို့ပဲဒီကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုပဲအာယုံထားထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကလည်းကြည်လင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနက positive အတွေးတွေကလည်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံပြုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တတိယအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတခြားလူတွေကြောင့်တခြားအရာတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပျက်စီးသွားတာမျိုးအာခုနကထိခိုက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ မရှိစေချင်ပါဘူးဥပမာတခါတကြရင်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အာသူများကိုကမနာလိုမိနေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါသူရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အာဒီဟာတွေကသူများပုံမှာကျွန်တော်တို့ depends လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကိုနေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ သူ့ပုံမှာသွားပြီးရောမိခိုနေတယ်သူ့ပုံမှာဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာသွားပြီးမိတီနေတယ်အဲ့အတွက်ကိုပျော်ရွှင်သလောက်မပျော်ရွှင်ရကိုပျော်ရွှင်ခွင့်ရသလောက်ကိုပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကတခြားအရာတခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးရတာမျိုးညှို့နှွမ်းရတာမျိုးကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်လို့ ဒီနေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်အာထိကြိုက်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကတခြားလူတွေကြောင့်ပေါ့နောက်နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ positive attitude ပေါ့ဒီအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဝင်းရံပြီးတော့နေတာအဲ့လူတွေကြားထဲမှာပဲနေတာပေါ့ အဲ့တော့တချို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေရှိနေတယ်အဲ့လူတွေကြားထဲမှာပဲကိုယ်ကနေထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လူတွေစီကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီကဒီအကောင်းမြင်စိတ်တွေကကူးဆက်လာမျိုးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ်ကလည်းပဲတွေးတဲ့အခါကျရင်အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကပဲကိုယ်ကတွေးပြလာတာတွေရှိပါတယ် positive attitude ရှိတဲ့လူတွေဝန်ရံထားတဲ့အနေအမှာကိုရှိနေတာကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်တော့နံပါတ်5အချက်နေတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့လူတွေဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုညှိုးနှွမ်းအောင်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေနောက်ဟိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့လူမျိုး တွေနော်အတင်းပြောတတ်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်တခုခုဆိုညှီးတွားတတ်တဲ့လူမျိုးတွေနော်နှိမ့်နှိမ့်ချချပြောတတ်တဲ့သူမျိုးတွေအဲ့ဒီလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အာရှိနေတဲ့ energy တွေကိုဆွဲချသွားတာမျိုးစုပ်ယူသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဝေဝေးရှောင်ပြီးတော့ဝေဝေးနေတာကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မှလည်းရှိတတ်တယ်အနီးနားမှလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်လုံးညှီးတွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ညှီးတွားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုနာ energy တွေပါရော့ကျသွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်အစိတ်ဖြစ်စေတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ဝေဝေးနေစ စေချင်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ပေါ့နာကြီးမုန်းတိမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မဆုတ်ကင်ထားပါနဲ့။ ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနဲ့ကိုရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်နာကြီးခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေခုနကမုံတီးခံစားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပ်ကင်မထားပါနဲ့စုပ်ကင်ထားရဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေစုပ်ကင်တိုင်းစုပ်ကင်တိုင်းကိုလက်ထဲမှာအမြဲတမ်းပူလောင်နေတတ်ပါတယ်နာကြီးစရာတွေလူတိုင်းမှာတချို့တွေမှာဒါရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်နာကြီးစရာမုံတီးစရာတွေရှိအဲ့ဒါတွေကိုစုပ်ကင်ထားသမျှကာလပတ်လုံးသူဟာခုနက positive attitude လို့ပြောတဲ့ခုနအကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုမွေးမြူဖို့အတွက်ကိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက် မဆုတ်ခိုင်းထားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်အောင်စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်အများနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အကျင့်တွေအဲကျွန်တော်တို့ရှိစေခြင်းနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လူအများနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်လည်းဒီလူအများမှာအဲရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝလူတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုအခြေအနေမှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွေဟာလည်းရှိနိုင်တတ်ပါလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေရလာတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက် လာတဲ့ဘက်ကိုလည်းပိုကရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ commitment ပေါ့ commitment ဆိုတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါလှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်အပြည့်တင်နေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်ဟောနာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ commitment ပေါ့စိတ်ရောကိုယ်ပါလှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်အပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာကျွန်တော်အောင်မြင်လာနိုင်တယ်သူများတွေကလည်းပဲချစ်ခင်လာနိုင်တယ်အားကိုးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီ reaction တွေပြန်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာ ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်လာတယ်စိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်အဲဒီလိုကြည်လင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်တွေကလည်းပဲ positive ဘက်ကိုရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ can do attitude လို့ခေါ်တာပေါ့ can do attitude ဆိုတာလုပ်နိုင်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောင်ကအောင်မြောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အာအတွေးခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ထားအမြဲတမ်းထားတာအခက်ခဲတွေ့ရင်တော့မှ can do ပဲငါလုံနိုင်ရမယ်ငါလုံနိုင်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ငါလုံနိုင်မှာပါလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးနဲ့ဒါ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ positive attitude တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာငါလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီခုနကဟိုနေပါစစ်မြောက်ခင်ကကျွန်တော်တို့မြားကုံနေဆိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲခုနက attitude တွေကလည်းကောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ခုနကလုံးနိုင်ရမယ် can do can do ပေါ့နော်ငါလုံးနိုင်မှာပဲဆိုရအတွေးနဲ့သာလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ positive attitude တွေရနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာကောင်းပေမွန်တွေကိုဖတ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစာကောင်းပေမွန်တွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်စာများများဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မဆိုလိုပါဘူးပြောချင်တာတော့ပါလဲဆိုစာကောင်းပေမွန်တွေကိုဖတ်ပါအဲ့စာကောင်း ပိန်မုံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေရလာနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုအားလုံးစုစုပေါင်းအချက်၉ချက်ပေါ့နော်။ positive attitude အကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိစေနိုင်တဲ့ရှိစေဖို့ကိုတွန်းပို့တဲ့ဒီအချက်၉ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင် positive attitude ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ရာဂိုင်နှုန်းအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ Evosoft fan ညီမလေးတွေအနေနဲ့အော်နာမှာပြောသွားတဲ့ positive attitude အချက်ကလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကြမ်းပါတဲ့ညီမလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ซีฟัม caring for well-being.